el manejo de Google Drive como unidad de almacenamiento es muy intuitivo. Podemos pulsar en Nuevo y en este momento vamos a crear una carpeta a la que vamos a llamar eh, Demostración de subida de archivos. La creamos y ya tenemos la carpeta creada aquí. Eh, abrimos esta carpeta y vamos a subir archivos. Podemos hacerlo pulsando el botón nuevo subir archivo nos abrirá eh, nuestro gestor de archivos y vemos que va apareciendo un informe de lo que ha ocurrido o bien en este caso yo tengo aquí abierto una ventana del navegador puedo arrastrar los archivos y exactamente igual vemos como en la zona inferior nos va indicando puedo seleccionar varios archivos, los arrastro y vemos cómo nos va subiendo cada uno de los archivos y están disponibles cada uno de ellos. Una vez que los tenemos en Drive, podemos trabajar con ellos. Se puede ver la visualización en vista de cuadrícula o en vista de listado. Podemos ordenarlos por la fecha de modificación o por nombre y podemos borrarlos bien de uno en uno, voy a eliminarlo mandándolo a la papelera, sencillamente lo arrastro, o bien, si pulso la tecla mayúsculas, voy a seleccionar desde el primero hasta el último y los voy a arrastrar todos a la papelera. Vemos la carpeta queda vacía. De hecho, voy a borrar esta carpeta también. Borro la carpeta y me avisa de que esa carpeta abierta se envió a la papelera y que por tanto va a volver a la visualización anterior.